Liebe Luzernerinnen und Luzerner, die Herbstsession vom 12. bis und mit 30. September war höchst spannend und thematisch vielfältig. Die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative hat im Nationalrat zu heftigen Diskussionen geführt. Das Geschäft kommt jetzt in Ständerat. Und es ist an uns, dass wir bis zur Dezember-Session eine Lösung finden, wo man auf der einen Seite den Volkswillen respektieren, aber auch auf der anderen Seite die bilateralen Verträge und die Verfassung ins Feld führen. Ein historischer Tag war der 15. September. Hier hat der Ständerat die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen für die Wiedergutmachung der Verdingkinder. Unter dem Titel die Schweiz muss sich weiterentwickeln, habe ich meinen Sessionsrückblick geschrieben. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen von meinem Newsletter und wünsche Ihnen jetzt einen ganz schönen Herbst. Ich freue mich, wenn Sie sich weiterhin für meine Arbeit aus Luzerner Ständerat interessieren. Folgen Sie mir auf Facebook oder auf Twitter.